الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح Allah